بسم الله من الأسئلة اللي ممكن تيجي في الامتحان أو يعني نموذج الأسئلة اللي بتيجي إن أنا ممكن يجيب لي mass ويقول لي آه، حط آه، الأدوار وشوف لي الدور التاني ال floor بتاعه آه، مساحته تبقى قد إيه فأنا هعلم على ال mass اللي عندي وأقول له mass floor وأبدأ أشوف إيه الأدوار اللي أنا عايزها تتعمل دي كل الأدوار اللي بيقطعها ال mass بتاعي أقول له okay. تمام واجي على الدور التاني المثل في الدور التاني تمام ده في ال ceiling. ده level واحد ده level 2 هبدأ أشوف المساحة بتاعتها قد إيه ده ال area اهي 270 فدي مجرد بس ان انا اكتبها في الامتحان يبقى خلاص كده نجحت في النقطه ديت واخدت الدرجه بتاعتي